Thank you.

Ils arrivent les vents de dessus des bateaux. Rien ne vous demande pas ah, avec eux des vagabonds dans le ciel bleu de mirage. Comme un en parfois pas poivré de pays inconnus, des amusés que vous presque nues. Plage, matinée comme une venteur, jusqu'au matin sur le port. le soleil, le et sans ça le cœur en chantant La la la la la la moi moi La misère, on la La bière de la Sur des plages qui comme le de ma vie, J'aimerais débarbouiller ce de Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il que la misère serait moins pénible au soleil. C'est bon Grève SNCF Ah c'est cool hein Ah c'est cool la grève SNCF C'est cool la grève SNCF L'avantage c'est que moi j'étais barman dans le CGV. C'est la bonne place on appelait ça pas barman, hein, on appelait ça un steward. Mais génial. <laughs> Et oui, avec le petit wagon qui travaille, monsieur, un sandwich, euh, un café, une bière, un biscuit. Mais j'ai fait ça comme... One step dans les bars, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles l'amour à la à la main. je pas la notion des choses, dans ma pensée m'a développé trop sa merveille de Je vois tendre les bras l'amour qui est comme un fougon, Et moi, je me pense au bout de mon rêve. Dans les bars fermes, que les marins regardent leur vol jusqu'au matin, sur le pont. Je suis cheminot enchaîné. Attends, j'ai pas... Mais t'as mis ton sac derrière, je vois pas ce petit veux. Mais il est devant, il était ah, long. Ah, moi, je suis pas à l'endroit. Donc, j'ai mis à l'envers. Le pétard, ça gêne euh, on que c'est une cigarette. Voilà, on dira que c'est une cigarette. Ouais, exact. Bon. Emmenez-moi au pays des merveilles, semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur la flotte craquante de la partir, je travaillerai dans la soute à pendant la route qui mène de rien n'est important vivre. Les filles allant vivre le cœur dans ma de ces colliers de fleurs qui en Je fuirai les seuls à mon passé sans aucun Ça m'engage le cœur libéré en chantant ce moi au de la Emmenez-moi au pays des merveilles, le sang de la misère sera moins pénible le soleil. Emmenez-moi au de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, le sang de la misère sera moins pénible le soleil. Et voilà, merci beaucoup. Alors là, je fais la pause, donc je... non. One step, yeah